заттын молекулалык түзүлүшүн далилдеген диффузия процесси бул процессти жыттын таралышында карайлы экранда ачылбаган гүлдүн бүчүрүн көрүп турабыз биринчиден абанын молекулалары тартипсиз кыймылда биз кубулуштун моделин карап жаткан соң абанын молекуласын бир түскө боеп койдук экинчиден гүл ачылды анын тегерегинде жагымдуу жыттанган заттын булут молекулалары пайда болду аларды башка түскө боеп коелу биз көргөндөй жыттуу заттын молекулалары абанын молекулаларынын арасына кирди убакыт канча көп өтсө жылуу кыймыл аркылуу ошончо аралыкка жыттуу заттын молекулалары тарайт